Aquí estamos de nuevo, estos Tiffany Blacks, Nos vamos, nos vamos, vamos, nos vamos, nos vamos a llevar a la, <laughs> al Target. A ver, family, agarren mi coquita. Nos vamos a pasear, amigas, quiero unos nuevos aros. Y mi esposito no sé qué, necesita, qué necesita, una camisa. Nos vamos, acompáñenos en el auto feo. Vamos de paseo, sí, sí, sí, en un auto feo. Amigas, no sé si el internet, em, estoy despeinada como la Trevi. Voy a ver este mi teléfono, va a aguantar, pero ahí me la llevo de paseo, ¿ok? Espérense un poquito, después les muestro mi outfit. ¡Ay! Nos vamos, amigas, nos vamos. Nos vamos, esto es Tiffany Vlog. ¡Oh! no <laughs> lo dejé abierto, casi me voy. Esta es mi peluca. Le corté mal el baby hair, pero bueno, ya iré aprendiendo. Todo se aprende en la vida. No, Jordi. Siempre hay una primera vez, amigos, para todo. Ahí viene el esposito. Se va a buscar el correo, mis pelos en la cara. Díganme, amigas, ¿cómo les parece maquillaje? ¿Les gusta? A mí me encanta. Me encanta, quiero adelgazar. ¿A poco a mí? Les digo la targa, pero es el target. Amigas, estamos en este en vivo, nuestro día de President Day. Me puse mi peluca para salir a pasear. Me voy a comprar unos aros amarillos. A ver, cómo nos trata la vida. Pasa, niño. Hay un niño que va a cruzar en el crossroad. Este, hay niños jugando, familias. Es un día hermoso, amigas. Es un día hermoso. Este, tengo mis pestañas y las voy a llevar para las que me pidieron que querían conocer Utah y las tiendas que quieren ir. Hoy vamos a empezar por el Target y ya de paso me por permitir amigas. No sé si se va a cortar esta transmisión. Conéctense, ¿dónde están mis amigas? Me han dejado sola. Aquí estamos. Vamos a la target. A ver qué tenemos. Me voy a colocar mis anteojos. Este. A ver qué tenemos, qué hay de nuevo. ¿Qué encontramos para mi esposo? Unos, me gustaría unos aros amarillos, amigas, ¿qué les parece? Aquí voy como medio trancada con el cinturón. pero bueno, bueno, amigas, Es medio difícil para mí tener el, teléfono, estoy aprendiendo a ser una bloguera, salir afuera con mi cámara, este cabello, ah, esta es mi peluca, amigas. ¿Eh? Tengo que aprender a pegarla bien de aquí de frente. Porque estas son las Lazo Week, Lace Week. Me gusta porque es bien natural y el cabello este, está bonito, amigas, amigas. Y este. Hola, amiga, déjame, me pongo los anteojos. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién nos visita? Ya tenemos visita. A ver, Didi, léeme el comentario, hijita, porque no pude leer. Hay una amiguita. Ya se nos, se nos conectó. Léeme el comentario de la amiga. No sé quién es porque no traía mis lentes. Amiga, me encanta este color, me encantan las pelucas porque nos permiten cambiar de look. Este, tengo cortas, marrones, ahora me gustó esta y bueno. ¿Qué dice? Mi hija va a leer el comentario. Ahí está. ¿Qué dice mi amiga? Les voy a mostrar mi outfit. Yo estoy un poquito inflamada y un poquito gorda, pero es más inflamación, pero para que vean que pueden estar sexys y bonitas, aunque estén rellenitas. <laughs> me puse mis, mis, mis pestañas, amigas. Voy a estar vendiendo mis cosas. Mm, todo productos para el baño, para tener una piel así espectacular, de azúcar. Dime el comentario. vamos, porque me parece que con esta peluca y esta blusa hermosa que una amiga a mí parece amarillo y negro, ¿verdad, amiga? Díganme qué les parece. ¿Les gusta mi make-up? Porque me quiero operar aquí, amigas, para quedar bien bonita. Déjame te leo, amiga. Dice Ana de Málaga. Hola, desde Málaga. Thank you, amiga, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida, estamos paseando. Estamos como sardina en lata, me está ahorcando. Porque estamos en la camioneta de trabajo, amigas. Uh, tiene una sola cabina. Estamos yendo a la Target. Espera que se te quite la información. Sí, voy a esperar. He estado muy inflamada y sobre todo mis piernas, mi vientre, pero también mi corazón andaba medio mal, así que la inflamación viene por ahí. gracias, amigas. Ustedes me dan mucho ánimo dice que estoy bien, gracias, qué lindo, porque me encantan igual a mí las pelucas y quiero estar bonita, me hacen sentir bien. Llegamos al target, amigas. Saben qué? gracias, amiga. Estoy hoy me levanté inflamada, hay días que me inflamo, hay días que me desinflamo. Eh, gracias. Catrina sabes que mi esposo, eh, amiga, qué bueno que te veo, bienvenida. Mi esposo puso tu número en el WhatsApp, pero aparentemente me falta un, número, algo. Mándame, yo, lee el email, amiga, te he escrito en el email. Está Katrina, papá. Katrina. no se puede, algo, está mal. Algo está mal. Lee el, el email que te mandé, amiga vengo al Target a comprar los chocolates porque mi ayer tuvimos una ganadora y yo prometí que iba a comprar este para mandarle junto con la gatita de Hello Kitty a nuestra ganadora del sorteo de ayer y vine a comprar para el sorteo del domingo que viene, amigas. Lamentablemente los sorteos solo van a poder ser con, gente de dentro de los Estados Unidos porque me sale muy caro shipping cost. Si quieren, donen al super chat para que yo pueda tener el dinero, las que quieran que mande fuera de los Estados Unidos. Alguien que me lea los mensajes, please, Jordan Dayan. Me puse un bronce, amigas, me bronceé porque miren, el día está hermoso. Hay mucho sol. Y dije, ay, ya se viene el calor, no hay miedo, voy a poner guapa. <laughs> Espero no brillar mucho. Voy a estar teniendo mi línea de cosméticos, un, em, un bronce, es como un, no me sale el nombre ahora, pero es un líquido que tú te pones y te deja bronceado tus hombros, tu piel. No me sale el nombre ahora, amigas. Ya llegamos a, al Target, mi esposo está estacionando, ahí está mi México y mis niños. ¿Quién me puede leer los mensajes? A ver, amigas, me voy a tener que poner los lentes porque mis hijos no me quieren leer. Eres una chiquita. ¡Ay, iluminador! Gracias, amiga. Vamos, a, eh, me está ahorcando. Llegamos al Target, chicas. Les quiero mostrar cómo me vestí hoy. Tengo una amiga que vende ropa a muy buen precio. Voy a hablar con ella. Me ha llegado un paquete, amigas, me ha llegado un paquete. Alguna linda me envió algo. Cuando llegue a casa lo miro. Gracias a las que ya se han contactado conmigo y ya están en mi, en mi WhatsApp. Por favor, amiga, este, Katrina, Ay, esperen, chicas. Déjame veo. Bien, sí. A, mi amiga Katrina, por favor, que estás ahí. Katrina, este, te mandé un email, léelo, porque tratamos de ponerte en mi WhatsApp, pero buscamos el código del Salvador, ¿verdad, papá? De Ecuador. De Ecuador. Y como que no pudimos. Aquí, Katrina, lee el email. Mándame, por favor, el código para poder agregarte al WhatsApp o te voy a mandar mi número para que tú me agregues. A ver si es más fácil. Ah, este, poneme porque les quiero mostrar cómo estoy vestida. Estamos en Target, amigas. Acá está Tiffany Block en Target de Utah. Para las que me pidieron que querían ver Target ¿Dónde está la marca? ¿Dónde, ¿Dónde está? Allá está el símbolo. Este es el target aquí en Utah. No sé si se me va a cortar. Quiero mostrarles cómo me vestí hoy. A ver si mi esposo... Jordan, Jorge, mostrame cómo estoy vestida. ¿Vas a querer caminar o vas a querer un carrete? Voy a caminar, mostrarles acá. Ya está la gente, nos van a matar. Chicas, aquí estoy vestida para que vean la blusita, está bonita con botitas. Díganme si les gusta. Chicas, ya entramos a la tienda, les estaba mostrando cómo estoy vestida. Este, acompáñanos a ver qué encontramos. Voy a dar vuelta, ¿ok? <laughs> el perrito, la colita, amigas, miren, el perrito <laughs> mueve la cola. ¡Wow! Hay cosas hermosas. Miren esto, amigas. Van a pasear conmigo hoy. Estos son hierbas, limón, mandarín, mandarin, ginger. Son como jabones de mano, amigas, con fragancias Estamos, esta línea me encanta. Yo tengo mi casa. Amigas, para las tallas grandes. Buenas tardes, Chelly. Gracias por estar aquí. Gracias. Aquí salimos a pasearlas para las amigas que me han pedido que haga videos en las tiendas, que saliera de tiendas. Y miren, esta malla es para chicas con talla grande como nosotras. Ya están las mallas de baño, amigas se viene el, verano. ¡Ay, qué belleza! Voy a tratar de mostrarles lo más que pueda. ¿Saben qué me gustó mucho? Que hay tallas grandes, amigas. Miren esto. ¡Qué belleza, amigas! Es como una bandana. Miren aquella de cebra. Amigas, tallas grandes. Están hermosas, así como yo que estoy piernona. ¿Eh? Miren qué bonitas para las plus sizes. ¿Te gusta, hija? Mi niña dice que le gusta. Digan hola a las chicas que nos están acompañando. Mira, son tallas grandes, papá. Mira, miren, amigas. Esto es como un panuelo. Pero a ver el precio, a ver el precio. El precio, papá. 25. dólares, amigas. está súper barata. Vamos a acompañar a Jorge. Vamos, Jorge, se va a comprar su blusa, amigas. Después paseamos. ¿Quieren? Díganme a dónde quieren que la lleve. ¿Qué quieren ver? Zapatos, perfumes. Vamos a acompañar a Jorge. Amigas, se viene hermoso. Oh, miren, más tallas grandes. Esto es hermoso, porque las gorditas somos gorditas pero bonitas y también habemos gorditas en el mundo. Me encanta esto, esta inclusión de las tallas grandes. Sí, es lindo que se pueda incluir a las personas que tenemos plus sizes. Miren las carteras, las bolsas, amigas. Déjenme les muestro esta belleza. No son de diseñador ni nada, ¿eh? No son de diseñador, 25 dólares, pero están paquetas, amigas, para meter sus... Miren esta, amigas. Bandanas. Ay, amigas, esto es la última moda, las bandanas. Ay, como esta. Estas están hermosas. ¿Se acuerdan que nuestra querida Judicita usaba de Kenia Blogs? Ella vende. Amigas, están hermosas las bandanas, súper baratas. Miren esta, qué elegante. A mí me gusta mucho. Oh, miren esto. Amigas, vamos a ver si... Esta es la línea para el verano. Oh, me gusta como Déjenme saber si les gusta. Se me olvidó traer la luz, amigas. Miren qué belleza. Oh, mira, qué bonito. Está muy alegre. Estas quiero, amigas, estas. Me encantan estas, pero en amarillo. Pero tienen tonos pasteles. No hay en amarillo como a mí me gusta. Miren esto, amigas. Miren, no es una belleza. Déjenme saber si quieren que done. Oh, cute. Look at this. Déjenme saber, amigas, si quieren que sorteemos de estas las voy a llevar, hija. Amigas, me gusta. Sí. Miren esto, amigas. Miren. Qué belleza. Déjenme saber si, si quieren que, que regale un par para el sorteo. Obvio que sí, ¿verdad? Las voy a mimar, chicas, pero tienen que suscribirse y recuerden que los sorteos son solo entre suscriptoras. Amigas, están calladas, no me hablan. Los sorteos son solo entre suscriptoras. Vamos a estar sorteando aretes como esos, que están hermosos, amigas, están súper baratos. Miren esto. Estamos caminando a comprar la camisa de Jorge. Miren, amigas, miren. Miren esto. Mm. Tora de mí. <laughs> Acompáñame aquí a Target. ¿Cómo me queda, amigas? ¿Cómo me ven con una de estas? ¿Eh? ¿Me, la, ¿Me la compro? ¿Qué dices, hija? Ay, amigas, soy tanta. ¡Wow! Miren esto, chicas. Miren. Déjenme, me saco el cabello de, me había puesto un broche. Mami, los zapatos. Sí, están hermosos. Yo tengo de eso. Paulina, feliz día, muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Voy a estar promocionando tu canal. Hoy, hoy me fui por otro lado, pero voy a estar em, diciéndole a las chicas, por favor, promociona el mío. Yo sé que no tenemos nada que ver, <laughs> pero podemos colaborar. Claro, sí, ok voy a compartir. Vamos entonces, vamos a empezar por los chicos, vamos a buscarle eh, una camisa a Jorge, las voy a dar vuelta para que vayan paseando. Oh, miren amigas, me encanta que tienen mucho plus size. Para las que estamos gorditas así como yo, esta es mi tienda. <laughs> Aquí hay mucho plus size. Llegamos a la sección de los caballeros. Miren esto. ¿eh? el chico. Vamos a acompañar a Jorge. Jorge, te vas a escoger una camisa. Aquí está mi gordo, amigas. Aquí está el gordo. Amo a mi husband. Tenemos el tag del esposo el domingo, ¿eh? Tiene un rico aliento, mi esposo. Huele rico tu aliento, amor. <laughs> Disculpe. Tenemos 10 años de casado. Este. no se crean, también, también tenemos nuestras. No es todo. También tenemos algunos días que no, no nos ponemos de acuerdo. Oh, se cayó. Pero en general nos llevamos muy bien. No se anda poniendo, en mi, mi media naranja. Se le rompió su lente a mi niña. Se le cayó. Porque, porque lo van a poner en mi cabeza, pues se Vamos, a interrumpir. Se sale el lente. Vamos a acompañar a mi esposito a comprarse una blusa. Ustedes ayúdenme. Ayudemos a comprar su blusa, amigas. Queremos oír su opinión. Su opinión es importante. Miren esto. Me voy a poner esto, amigas. A ver, hijo. Esperen, amigas. Las voy a poner por aquí. es silent. Es silent. Sí, aquí tengo. Me puse un ganchillo aquí tengo amiga, pero se me ha salido. Este, me lo voy a poner, me voy a comprar uno, quiero comprarme uno con piedras, pero se me sale. Se sale. Me sale. Mira, ya se ha puesto un gorro. Es comfortable. Es comfortable. Es comfortable. Voy a poner un gorro, amiga. ¿Cómo me veo? <laughs> no, no me entra, hija. Oh. No me entra. ¿Me compro uno? Ok. Sí, está bien bonito. Vamos a ver, ayúdenme, amigas. Ya estamos aquí, mi esposo. ¿Vas a escoger una camisa? Vamos a cogerle una camisa, Jorge. Amigas, miren lo que me voy a llevar. Y voy a llevar uno para donar, para regalarles. Miren, están bien baratos, 14 dólares. Amigas, ¿les gusta? ¿Cómo me queda? Vamos, papá, a buscar tu camisa. Amigas, para las que tienen esposo, miren, un gorrito. ¿Qué dice? ¿Cómo le queda? Se queda bien? Está bonito, ¿verdad? Déjenme, me lo pongo. Este es para ir a la playa, amigas. A la playa. Como que no me entra. Me queda como. Ahí va. A ver. Así. Así. <laughs> amigas. vamos a buscar la camisa para Jorge Ayúdenos, me queda bonito. Miren, me voy a sacar mis lentes. Qué lástima que <laughs> mi cabello. Uh. muy lindo. Déjenme, amigas, que necesito. Me voy a poner contactos. Llevo Es normal, sí. A veces este, en 10 años. Llevo No, no puedes estar de acuerdo en todo siempre, ¿verdad? pero lo, lo más lindo es la reconciliación, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién, dice que no? <laughs> Esa es la mejor <laughs> Este, ay, ¿qué tengo colgando? Se me dio vuelta. Jorge, se me soltó mi collar, papá. Mm. Amigas, ¿qué opinan? Háblales porque me voy a arreglar mi pelo. Es que no sé, se me soltó el collar, mira. Se ve que no me lo había enganchado. Bueno, Didi, estoy ocupada. Te pones pesada. Jorge, ¿qué pasó acá? ¿Se rompió? Se rompió. Sí. Parece que sí. Sí. Ay, amiga, se me ha roto mi collar. Ay, no sé cómo hablarles. se me ha roto mi coche. Se ha roto mi coche ahora, Mi esposo me lo va a desenredar. Amigas, hoy no estamos teniendo un muy buen día. Me estaba tratando de arreglar mi cabello y se me, se me ha desarreglado el coche. <laughs> Se me ha enredado en la peluca, amigas. Así, así estamos, al natural, sin filtros. Sí, me que comprar. <laughs> Se rompió. Se rompió. Déjenme arreglar estos pelos que ya me están, me están, me están cansando. Ay, esta peluca. Este, no importa, me gusta, me gusta cómo me queda, me gusta el color. Hola, Yadi, bienvenida. Aquí estamos, un poquito complicados en el target. Estoy muy contenta porque porque hay mucha inclusión y tienen mucho plus size para chicas como mi yo, que estamos medio hinchaditas, <laughs> llenitas de amor. Y me encanta, hay trajes de baño, hay este, ropa de gimnasia. Sí, ahorita las vamos a llevar, les vamos a mostrar. Eh, le estamos escogiendo una camisa a mi esposito y amigas, necesito que me ayuden a ayudarlo. Ayúdenme he comprado estos aros, a ver qué les parecen. Quería unos en amarillo, ¿ven? Y, voy a comprar unos para, para, para sortear en el en vivo, amigas. Mi esposito me lo arregló. Esperen que... Aquí, papá, espera. Amigas. primero, primero el cabello. Primero el cabello. Esto está en vivo y en directo, sin filtros. Amigas, nos ha pasado de todo. Nos ha pasado de todo. Se me ha roto. voló mi audífono. El pelo que no me lo acomodo. Mi esposo que, que, que, que me arregla el collar. Déjenme, amigas. Me acomodo aquí con la horquilla. Me quiero comprar un broche, amigas. Que tenga alguna palabra, que diga como love, con sparkle. Hola, <laughs> gracias por acompañarnos. Vamos, vamos a caminar <laughs> aquí en la Target. Aquí no hay filtros, lo que pasa es la realidad. Nos vamos a reír. Vamos a comprarle la camisa a Jorge. Uy, miren qué chico tan guapo, <laughs> qué atlético. Ay. Dice que no hay camisas. ¿Qué no hay? No hay camisas. ¿No estaremos mal? Amigas, no hay camisas. Oh, Care Bears. Me arreglé mi cabello, amiga. No me, no me reten. Miren esto, amigas. So sweet. Miren, voy a voltear la cámara, amigas, para que puedan ver. volteo mi cámara. Miren, Valentine's para niños. Vámonos a la parte de belleza, porque a las chicas nos gusta los perfumes, las joyas. Comenten, amigas, a qué sección quieren ir. Aquí está la de niños. ¡Wow, amigas! Miren qué belleza. Les voy a hacer despacito. Esto, este videito, es para mis amigas que me pidieron que hiciera esto, que querían conocer Utah. Ariel, mi hija fanática de Ariel. Están hermosos, hija. Miren, amigas, qué belleza. Mira esto, hija. Belle, mi favorita princess. Oh, look at this. Oh, todo el viaje, el kit de viaje. A ah, mi hija está enloquecida, amigas. Tú tienes ese. ¿Tú tienes, hija, todo eso? Miren, amigas, la línea de viaje. Para las niñas. Y aquí para los niños. Ahí está Jordi. <laughs> Tu mente anda blow. Mi hija está contenta, amiga. Miren el Transformer. Vámonos, Peppa Pig. Mami, eso ¿Qué es? Yo me voy a ir, amigas, a. Me voy a ir a los perfumes. Vamos, vamos a los perfumes. a los perfumes. Los aretes están hermosos, gracias. Me alegra que te gusten los videos. Amiga, voy a ir a tu canal y voy a promocionarlo ahorita. Ah, miren esto, amiga. miren lo que tiene. Hablando de tazas. Miren, qué belleza. Oh, sí, miren, la Disney, un Mickey Mouse. Mickey más grandes Amigas, miren esto. Qué hermosura. ¿Qué, hijito? Ya voy, hija, mira esto. 14 dólares, amiga, está hermosa. ¿Saben qué? Voy a venir a comprar aquí cositas para donar para ustedes. Miren, mis amigas. ¿eh? Me está también dando ideas a mí para, para someday look better upside down. Tienes este es de Alice in Wonderland. Tienes que ir al otro lado. Es como En realidad, amigas, vine aquí. Mira, Qué bonita. Gracias, gracias, amigas. Gracias por estar mira, ahí. Aquí. Hola, Tatiana. Tú eres la ganadora, amiga. Miren, Coco. Tatiana, vine a comprar el regalito que te vas a llevar mira lo que tengo aquí. Papá, espera. Oh. Está Tatiana, nuestra ganadora. Vine a comprar unos de estos para mandarte también. Thank you. ¿Te gustan? Te los voy a enviar, Tati. Saludos, Tati. Mi ganadora de ayer del concurso. Te voy a enviar esto con el mini Mouse. ¿Te gustan? Perfecto te voy a estar escribiendo. Hoy me vine a pasear porque estamos de día feriado, pero te los voy a enviar, amiga. Mañana me encargo. Te voy a contactar por tu email, ¿ok? De nada, amiga, tú te lo mereces. Eso te pasa por seguir a Judicita y por amarla. Tú fuiste la ganadora. Te voy a presentar a mi amigo el perro. Look at this. Amigas, te presento a mi amigo. Ah. Ok, no hay prisa. Me gusta que te gusten, amigas, están hermosos. Amigas, para mis suscriptoras siempre voy a estar regalando los domingos, así que hermosos, sí, mira, están preciosos. Hay otros también, estaba buscando amarillos, Tati, pero esto es lo más parecido al amarillo que encontré. Están bonitos, amigas me voy a contactar contigo mañana después de ir al médico, quizás la tardecita o el miércoles, y nos contactamos y voy a hacer el envío. Y el domingo no se olviden de seguirnos. Me alegra que te guste, Tati. Síganme porque voy a estar comprando regalitos. Por favor, hagan donaciones, compartan mis links, suscríbanse, comenten. Okay. Suscríbete, comparte, comente, activa la campana de notificaciones para seguir viendo mis en vivos. Vamos a seguir viendo los videos de Judicita. Sí, amiga, mi esposito me sacó hoy. Me van a operar el 26, el miércoles. Mañana tengo cirujano. Voy a estar bien. Estoy aquí con mi familia y vinimos a comprar para nuestra ganadora y una camisa para mi esposito, pero no es control. Saluda a Tatiana, que es la ganadora, papá. Me voy a poner contactos, amigas, porque en realidad este tengo que ponerme contactos porque no puedo leer y mis hijos no me quieren leer. Quería mostrarles, amigas, cuando abra mi línea de cosméticos, les voy a estar sorteando también cosméticos míos, así que por favor no se olviden de contactarme en mis redes sociales. Busquen los links en la cajita de información, contáctenme para que pueda y mándenme sus direcciones para que pueda yo mandarle los premios, amigas. Gracias, a todas las amo. Déjenme, me pongo, papá, ¿me podés leer los comentarios? Mi esposito me va a hacer el favor, así yo no tengo que usar mis lentes. Les saludo a mi amigo el perrito de Target, y nos vamos a seguir paseando. Vámonos a ver la sección de casas porque a nuestra amiga le gusta la sección. Mi amiga me pide que vayamos a la sección de, productos para el hogar. Estamos en la sección Disney para los niños. Ahorita vamos a la parte de hogar, que a mí también me gusta. Pero mi niña está ahora. Wow, enloquecida con los zapatos. Ay, amiga, me despeiné toda. Ustedes se hagan de cuenta que estoy peinada. Tenía que haber traído un gorro. A ver si consigo un broche para ponerme. Amigas, las amo. Gracias por darme tanto ánimo y hacerme sentir tan, tan bien. Este, gracias por acompañar a mi familia. Miren esto, amigas. Qué belleza para cunar al bebé. Me encanta. Aquí vamos. Vámonos a la parte de hogar porque las, las amigas quieren ir a, a la sección de hogar, home, allá. Es aquí, amigas, el home. El home es aquí, aquí atrás, y atrás. Síganme, amigas. Las voy a voltear, es que las quiero ir leyendo. Papá, ¿me lees los comentarios? Ok, cuando me comenten, chicas. A ver, vamos a empezar. Las voy a voltear para que vean. Vamos a ir zigzagueando. Aquí estamos en la parte de baños. Cortinas de baño. Toallas y tapetes, amigas. azul, mi color favorito. Esta es la línea baño, ahí está el color Tiffany, que me encanta. Tiffany como mi nombre. No voy a revelar muchas cosas porque se acuerdan que se acuerdan que el domingo vamos a tener 50 preguntas sobre mí y el tag del esposo, así que no voy a ir diciendo. Ahí van a saber mi cumpleaños, mi color favorito. A pedido de ustedes, cómo llegué a los Estados Unidos, cómo me hice ciudadana, y todo lo que quieran saber de mi familia, cómo conocí a mi esposo, nuestro tag atrasado de San Valentín. Y no tenía internet, amiga, <laughs> no pude hacer el valentín. Tenemos que festejar el millón de, el millón, los mil suscriptores. Miren, amiga. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por? Otra vez, voy leyendo los comentarios. Jordi, correte. ¿Qué dicen? Tener cuidado. Aquí tenemos unos problemas familiares, amigas. Córrete, hijo, pero vos tenés cuidado. Mi esposo le pegó con el carrito al niño, amigas. Accidentally. Miren para el baño, amigas. Las voy a voltear. Mi esposo va a estar leyendo los comentarios. Me dejan saber qué les gusta. Bueno, cuando hayan. Ahí hay uno, no veo a mí no me aparece nada. No veo, amiga. no me aparece nada. Pregúntale a la Didi te ayuda. Vamos en vivo. Oh, los platillos de Lucy, a mí sí. Amiga Lucy, mira, Viene todo colores grises, todavía sigue la tendencia gris y blanco y dorado como me gusta, el color ivory. Pobre mijito. Miren, amiga, esta es toda la tendencia que hay en baños. Tenemos desde vidrio hasta plásticos. Las canastas esas son hermosas. Vámonos a la sección de casa. Aquí no veo nada interesante, amigas. Estos son estufas. Ay, amigas. Los rags. Qué belleza. Bueno, bueno, buscalo, le pegaste. Mi hijo se enojó, amiga. Mi esposo le pegó accidentalmente con el carro porque él se pone delante del carro. mi hijo se ha empacado. <laughs> Ahí ven a la familia sin fin Ay, amigas, ya llegamos. Esta es la parte más linda. Déjenme saber. Latillos. Amigas, aquí estamos, como hablamos hoy. Miren, amigas, viene todo como una onda tipo casa de campo, ¿verdad? El country farm sigue muy en tendencia. Está hermoso, ¿verdad, hija? Amigas, está hermoso. El, country farm. Miren, esto es como un limonero. ¿Mm? un limonero. sí. Miren, amigas, qué hermosura. Espero que les guste. Amigas, esto está hermoso. Eso sigue la tendencia de, de Country Farm y puro limón, amigas. Miren, ¿saben qué? Voy a poner limones en, en las decoraciones. Yo vengo aquí, me inspiro, amigas, y voy a poner limones para, para, mis tazas que voy a decorar y a pedido de ustedes que me ayudaron, voy a estar vendiendo mis tazas. Busquen los links en mis redes sociales para que puedan mm, venderle los, los, mm, los, ay, no me sale, amigas. Miren esto, qué belleza. Está hermoso, ¿a quién le gusta? ¿Les gusta, amigas, o no? todo este estilo de campo. Miren, amigas, qué delicadeza. Este, voy a estar haciendo los, vasitos para poner cepillos para el maquillaje, amigas. Miren, está muy bonito, muy campestre todo. Miren estos almohadones. Miren qué cosa más cálida. Mm, las plantas. Me encanta, amigas. Esto es la feminidad en persona. Algo así son los frames de los cuadritos que hago, amigas. Voy a hacer esos cuadritos en chiquitos de las niñas. Miren, amigas, qué romanticismo, qué belleza. Miren, los jazmines, amigas. ¿eh? el dorado que me encanta, el azul, el ivory, el Tiffany. Son gracias amigas por cuidarme tanto, por pensar en mi salud primero. Salí a distraerme un poco porque siempre he estado encerrada, hacía mucho que no salía, tengo mi carro roto. Miren esto, amigas. Y esta es como la que tengo en mi chimenea que me hice yo con flores del dólar. Amigas, ¿saben qué? Yo me inspiro mucho en esto y les voy a hacer un video enseñándoles cómo yo hago estas flores de durazno. Sale 14 dólares, yo compro esto en el dólar y hago esas flores con papel o con, con, con, ay, amigas, con papel o con porcelana fría, amigas. Yo les voy a enseñar a hacer eso, ¿ok? Se me fueron, amigas. No las veo. Sigamos. La verdad, nunca había sentido. Primero tu salud, cuídate, hermoso, la verdad, nunca. Caminemos. Amiga, Dios te bendiga mucho. Mi mamá tuvo cáncer, pero ella todavía vive. Gracias a Dios la sanó y si, y yo extraño, sí, extrañamos a Judith. la amamos. Es verdad, amiga, la extrañamos. Extrañamos mucho. Miren, siguen los limones. Es muy triste, pero podemos seguir ayudándola y ayudando a sus hijos. Para mí, recordar es vivir y cada vez que nosotras sigamos viendo sus videos y sigamos aprendiendo de ella y de la fortaleza que, que, que ella tuvo, vamos a poder ayudar a sus hijos mirando los videos humildemente. Miren, amigas, este letrero. Oh, miren, esta es la última novedad. Los letreros estos eh, con luz. Nuestra Judicita siempre va a estar en nuestros corazones, va a ser parte muy importante de nuestro canal. Judicita es Tiffany Blogs su siempre va a estar en nuestros corazones. Fue una guerrera porque luchó hasta el último día con mucha fuerza y fe. Ella cocinaba para sus hijos. Algo que yo admiro de ella es que cocinaba, no importa que se estuviera cayendo a pedazos, ella cocinaba, le hacía sus gustos a sus... Ella tenía muchas cosas parecidas a mí y a mi relación con mis hijos. ¿eh? Yo me reflejaba mucho en ella. Y un día recuerdo que a mi hermana que falleció le dije, ve el canal de esta chica. La verdad que caminaba. No importa que se sintiera mal, en Navidad le preparaba sus platillos favoritos, luchó contra todo, contra todas esas víboras, vamos a decir, que la atacaban, que la difamaban. Es lamentable, lamentable la muerte de ella pero fue una guerrera. Así contra todos. Sí, estoy leyendo sus comentarios, amigas. Sí, y Judicita siempre va a estar, sobre todo en mi canal y en mi corazón. Es importante que sepamos más de ella y que demos a conocer a las que no la conocieron quién es ella. Porque todavía ayer vinieron unas amigas y me estaban preguntando quién era Judicita. Todavía hay gente que no la conoce. Entonces el canal, y si mi canal puede favorecer a que más gente la siga conociendo y visitando su canal, vamos a poder seguir haciendo los sorteos los domingos y alentando a que, miren amigas, qué bonito esto. Miren, ¿a poco no es tierno? Y sí, mi amor, ojo, miren a mi niña, se metió amigos, creo que la, humilde colaboración de Tiffany Blog es poder seguir viendo los videos para que, porque ayer me enteré de algo que yo no sabía. Los videos que, si no vemos los videos, amigas, así que a las que me critican, les dejo saber que están equivocadas. Yo sé que no son ustedes, pero he tenido que borrar algunas que me, me molestan. Amigas, si el canal de Judicita no tiene, no, no, no lo miran, no le van a pagar por videos que, ella, aunque, aunque tengan comerciales, no le pagan. Entonces tenemos que verlos. Hay que ir al canal de ella y ver los videos viejos para que al verlos le paguen, ¿ok? No es automático. Si hay, por más que el video se grabó, no le pagan cada mes si no tiene vistas el video. O sea, entonces yo de, con este conocimiento que tengo, pensé qué manera podemos hacer para poder ayudar a nuestra Yudicita, a sus hijos, desde mi humilde lugar, con el amor que yo le tengo a ella. Y dije, ok, podemos promover lo que estamos haciendo el domingo hago preguntas sobre Judicita, siempre las motivo con un regalito. Mm, acepto donaciones, la que no pueda igual comparta la información. Solo voy a sortear entre suscriptoras, la que no sea mi suscriptora por razones de que también quiero crecer mi canal, porque también tengo una hermana enferma y también estoy enferma yo y necesito mi situación de hoy, mi esposo está sin trabajo y todo. Entonces, amigas, para ayudarnos mutuamente, lo que yo creí que era una buena idea es que invitarlas a ver el canal de Judicita. Ahí va, ayudar, sí. Todas necesitamos hoy por mí, mañana por ti. Así es, amiga. Entonces, yo dije, perfecto, eh, voy a estar donando. Si ustedes pueden, yo tengo activado en los chats en vivo la monetización, la que pueda dona, la que pueda no. Quizá hoy no pueden, mañana sí. Si no pueden donar, por lo menos compartan mi canal con sus amigas, vean mis videos y los domingos las espero en los en vivo. Estoy haciendo lo que ustedes me pidieron. Me pidieron blog familiares, quieren saber más de mi familia, de mi vida diaria y eso estamos haciendo. Eh, me pidieron también eh, que haga las tazas y las voy a hacer y las voy a poner a la venta. No las tazas, los posillitos para los cepillos de maquillaje. También les voy a estar presentando mi línea de cosméticos que voy a, estar utilizando mi refund para poder ayudar a mi esposo porque estamos mal y como voy a estar enferma y en recuperación, la manera que veo es vendiendo. Les pido su ayuda, compartiendo esta información, haciéndolo viral. Y siempre en la cajita de información está el GoFundMe de mi hermanita y está, amigas, eh, los links para mis redes sociales. O búsquenme compartan mi, canal con sus amigas, con sus conocidos, ayúdenme. Estoy buscando colaboraciones con otros canales. Muchas gracias. Lo hago porque la quiero, la quise con, a los principios cuando Judicita no era conocí. Yo conocí a Judicita cuando no era Judicita, vamos a ver. <laughs> Así que no me colgué, la conozco. Creo que mi hermana, si miran mis videos, mi hermana les comentó, Muchas gracias. No me estoy colgando, yo realmente la amo. Mi hermana les dio un video donde les cuenta cómo compartí yo con mi hermana. Los que tenemos familiares con cáncer sabemos y, y, sabemos que Judicita nos enseñó mucho. Yo se lo compartí a mi hermanita y así fue que toda mi familia conoció a Judicita y yo conversé con Judicita en su Instagram quedé de ir a verla a New York y en eso que quedo me enfermo. Gracias, un placer, amigas, las amo. Y eh, comencé yo con mis problemas de salud, entonces el doctor me recomendó no, no viajar, pero habíamos hecho arreglos con una amiga y les digo, amiga, que todavía Judicita no era muy conocida. Y bueno, ya después por una cuestión de que ella se volvió grande y la seguridad solo por Instagram y bueno, muy triste, ustedes saben, sufrí mucho, lloré, pero hay que seguir adelante. Y creo que lo que podemos hacer para demostrarle nuestro amor y apoyo es seguir visitando su canal. Las que entienden un poquito cómo funciona YouTube, si ustedes, amigas, no ven sus videos, no le pagan a los niños. No es que todos esos videos le, le dan dinero a ella. No, amigas. Eh, si no vamos a su canal y no vemos sus canal, no, no, no vemos sus videos hasta el final, a ellos no le pagan. Entonces, para mantener el canal vivo, es que yo cada domingo las invito a mirar durante la semana los videos para que moneticen, haya tránsito en su canal, porque YouTube paga por los views. Y de esa manera también me ayuda a mí porque ustedes van a venir y también las ayuda a ustedes y a medida que yo crezca los regalos van a ser más grandes. Ya les prometí y, que, mi sueño es conocer a sus niños, poder saludar a Kenia y a las amigas cercanas de Judicita que puedan reconocer nuestro canal y a ustedes. Y muchas de ustedes son seguidoras de ella y ahora mía, Y siempre vamos a tener el, siempre ella va a estar en nuestra memoria, vamos a estar recordando su cumpleaños, vamos a estar recordando su fecha y siempre viendo su canal. Yo miro el canal de Judicita, amigas, y aprendo mucho y la recuerdo y la recuerdo y veo que fue una... Y es por eso que estoy aquí con mi peluca de pie, porque dije, si ella pudo, yo que tengo esposo, tengo que poder, ¿ok? Ella fue mi inspiración. Yo creo que tengo un video y el título es Judicita, mi inspiración. Si lo ven, entonces, gracias amigas por su apoyo. Vaya amiga, vaya a hacer su hacer? Y después mirás el video, después lo, después lo mirás. Este, voy a llevarlo hasta la parte de joyas y Váyanse a hacer el oficio y después miran el en vivo. Gracias por su apoyo, amigas. Suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana de notificaciones y sigan apoyando mi canal, viendo mis videos, conociendo más de mi familia. Muchas gracias. Gracias, amiga. Sigan mirando mi canal. La verdad me hace muy bien, ustedes son mi familia extendida, me hace bien todo el apoyo que me dan, me dan ganas de seguir, es difícil a veces grabar. Este, estaba un poquito desesperada porque no tenía activado el en vivo en mi teléfono, pero gracias a ustedes y a sus vistas he podido lograrlo y gracias a una de mis suscriptoras que me donó dinero para poder tener el internet. Y gracias, ella sabe quién es. Búsquenme en mis redes sociales, sigan apoyándome. Voy a poner las tazas con los precios como me pidieron. Siempre voy a dejar mi email. Este, estoy buscando colaboradores. Así que chicas blogueras que tengan su canal como el mío, con 1500 suscriptores si quieran crecer, eh, hagamos colaboración. Contácteme por mi email, que lo voy a estar poniendo en la cajita de información. Búsquenme en mis redes sociales para poder comprar mis productos. Más o menos en unos dos meses lanzaré mi línea de belleza para mujeres de 40 y más, pero también para chicas. Vamos a tener pestañas y, una línea de... Ay, amigas, llegamos a los maquillajes. Esto es lo que vamos a tener. Lip gloss. Voy a estar haciendo mi propia línea de lip gloss. Vamos a tener pestañas y una línea. Así que prepárense para las novedades que tengo. Voy a estar haciendo mi página web. Las quiero, amigas. Nos vamos a pasear y gracias por habernos acompañado al Target. Sigan ahí. Gracias por acompañarnos en los dos en vivos. Las queremos. Sigan apoyando y viendo a Judicita. Y la que quiera colaboración me contacta, por favor. Saluda, papá. Tatiana, nuestra ganadora, nos saluda. Gracias, Tatiana, por tu apoyo. Te espero el domingo. El sábado, amigas, mi esposo les va a estar cocinando en un en vivo comida de Morelos. Ajá. la que quiera colaborar, si quieren recetas, por favor colaboren para que él pueda seguirles cocinando. Besos y abrazos a mi ganadora estrella. Muchas gracias. Ustedes también son dulces. Gracias. El amor es todo, amigas. Nos vemos. Bye. El sábado, chicas. Gracias por su apoyo. Nos vamos. Y estamos en Target. <laughs> ¿Quiénes están ahí? Chao. ¿Se me van todas? No. Saludé a las que se van, las otras siguen conmigo, tengo nueve más. Comenten, amigas, qué quieren ver. Aquí tenemos cosméticos. Acuérdense y disculpen que repita tanto, amigas, pero es importante porque siempre se está sumando gente nueva. Hoy tenía chicas nuevas y me preguntaban, ¿estás enferma? Así que por eso es que repito tanto, tanto, tanto. Eh, amigas, el domingo tenemos 50 preguntas sobre mí, el tag del esposo. Voy a estar bajando blogs a pedido de ustedes cómo limpio mi casa, un día en mi vida. Mañana voy a hacer video de cuánto YouTube me paga, que no me paga nada. Y <laughs> no me ha pagado nada YouTube. Y, esténse siempre atentas, por favor, búsquenme en mis redes sociales. A pedido de ustedes vine hoy a comprar las tazas para hacer los Voy a hacer mis tazas decoradas, que voy a bajar las fotos a mi Instagram. Búsquenme en mis redes sociales, búsquenme en mi Facebook, en mi Instagram. Mándenme mensaje de email para colaboraciones en mi email y por favor se aceptan donaciones. Mi chat está activada la donación para que mi gordo les pueda cocinar para que yo les pueda comprar los regalitos que voy a estar enviando y pagar el shipping cost. Y por favor, apóyenme para que puedan ir al link cuando lo tenga de mis productos de belleza. Y siempre vamos a estar donando a los suscriptores. Gracias, amigas. Les voy a dar un tour por el Target. oh amigas, esto es lo que vamos a tener, esto es lo que voy a estar haciendo y vendiendo, amigas, las bombas de baño aromatizadas, esto es lo que voy a tener orgánicas y naturales en mi línea de cosméticos, amigas. Voy a estar vendiendo esto también, que son sugar, sugar oil scrubs. So, voy a estar haciendo mi línea de, de cosméticos. No sé qué es lo que quieran ver, pero más o menos esto es lo que voy a tener en mi línea. Voy a hacer descuento para suscriptoras. Prepárense porque pronto voy a tener novedades en mi línea de cosméticos. Me voy a hacer mi branding, mi línea. Vamos, sí, gracias. Amiga, voy a estar visitando tu canal y voy a estar invitando a mis suscriptoras a visitar. Por favor, amigas, ayuden a los platillos de Lucy. Ella está de compras con nosotros hoy. Vayan al canal de los platillos de Lucy, comenten, compartan y activen la campana para que nuestra amiga también crezca. Em, amiga, los platillos de Lucy. Los platillos los platillos de Lucy. Podés hacer colaboración con mi esposo y pueden cocinar juntos. ¿eh? Pónganse de acuerdo, te voy a estar pasando el email de mi esposo. Él va a estar abriendo su canal de cocina. Así que si <laughs> quieren ir a cocinar con él, vamos a abrir otro canal y pido que vayan a apoyar a mi esposito. Los platillos de Lucy y él van a poder hacer colaboración. Te invito, amiga, el sábado. Vayan a ver los platillos de Lucy. Me voy a ir a ver tu canal, amiga. Hace colaboración con mi esposo. ¿De dónde sos los platitos. Esto es lo que voy a hacer yo. Estos. Y van a tener el sticker también los lip gloss, pero estoy viendo la tendencia en los colores para hacer mis colecciones. Aquí están los cosméticos. Más o menos esto es lo que voy a estar vendiendo yo. Sí. Sí, están hablando. Ya están, ya están haciendo. Oh, eso estás en Colorado. Oh, estás cerquita de Utah, amiga. Platillos de Lucy, estamos a un par de horas de distancia. Hasta podríamos arreglar y hacer una colaboración Tiffany Blog. Vamos a cocinar contigo. Háblame por, por, por email si te interesa hacer un... Ajá. Podemos en el futuro coger el, auto o podemos hacer video y colaborar. Este, si te interesa, déjame saber. Siempre está mi email en la cajita de información, así que si te interesa, para que hagamos una colaboración de cocina, y ayudemos los canales a crecer. ¿A qué hora? ¿A, mí me hablas? ¿Platillos de Lucy? ¿O estás hablando con María? ¿A qué hora? Oh, el sábado. ¿A qué hora, papá, vamos a hacer el? ¿Qué hora es en Colorado? ¿El sábado a qué hora? Para hacer una colaboración. No, pero tienes que decirme una hora. Mm. ¿O a las 4 de la tarde? 4 de la tarde, no, pero a las 4 te queda bien, Lucy. Podemos hablar por email. Mándame un email. Voy a poner en la cajita de información mi email. Contactame como lo han hecho otras chicas y nos damos los teléfonos en privado. Hacemos el WhatsApp y ahí arreglamos a qué hora el sábado, porque Colorado está muy cerca de Utah y capaz que en el uso horario, ajá, cuatro o cinco horas de diferencia, podemos hacer una colaboración planeada, ¿ok? De distancia. De distancia, de, Soy bruta. Soy la rubia tonta. <laughs> Amigas, miren. Ok, quedamos en eso, chicas. La que quiera colaborar conmigo también, si tenés 1500 suscriptores, mándame email y hacemos colaboración. Yo ando mandando, porque ese es el próximo paso que nos queda para seguir creciendo esto es una comunidad y tenemos que apoyarnos desde abajo, amigas, y siempre con Judicita. Mi hija me da. Ay, qué rico, miren, amigas. con un Sigamos paseando y nos vamos. La que quiera me acompaña. Aquí donde estamos. En las cremas. ¿Qué quieren ver, amigas? Déjenme saber. ¿A dónde vamos a la tienda? Porque si es por mi hija, nos vamos a aquí, miren. More than magic. Mi hija quiere estar aquí. Oh. Las que tengan niñas. Miren, amigas, qué belleza. Oh, cute, amigas. Cute. Cepillos, la que tengan niñas. Los platillos de Lucy, voy a hablar con mi esposo para arreglar los horarios y te dejo saber. Nos conectamos por email. Yo te busco luego y arreglamos. Amigas, miren qué bonito. A ver, hija, ponte esto. A ver, papá. Ay, las papas fritas. Papas fritas, unicorn fries. Miren a mi niña. fancy. Es chiquitito. ¿Sos cabezona? No te entra. Amigas, qué cosas más lindas que hay para las niñas. Miren estas unicorn fries. Tampoco no están bonitas? ¿Cuántas de ustedes tienen niñas? Ahí está mi niño, amigas. ¿Cuántas de ustedes tienen niñas? Ah, yo tampoco pude, Katrina. Eh, ¿Estás acá en Estados Unidos tú? ¿Estás en Estados Unidos, Katrina, o estás allá en tu país, El Salvador? Porque yo traté de poner el código. No, yo tampoco pude. Si estás en El Salvador, yo puse el código. En Ecuador, yo puse el código. ¿Qué código fue que pusimos? Sí, está en Ecuador pusimos el código 593 y hemos tratado también... 493 o 593. Voy a averiguar, a ver cómo puedo. No pudimos nosotros tampoco. Te contacto igual, seguimos en contacto, amiga, por el email. Y seguimos en contacto por el email y, y y vamos a ver cómo podemos... Tengo amigas de Ecuador, voy a tratar de decirles a ellas que me ayuden a... Ya. Así hacemos, amigas. Sí, te voy a mandar mi número. Te voy a mandar mi número y te, y te voy a, a poner mi email en la cajita. Yo te contacto. Ajá, pongan el link de sus redes sociales, amiga, para que yo las contacte en Instagram. Espera que mi niña quiere, ay, perdón, amigas, parezco, mi niña quiere que la vea <laughs> ponerse igual que el maniquí. Eres igual que el maniquí, hija. <laughs> Ya se cansó. Nos vamos a poner en contacto. Katrina, te quiero mucho también. Estuvimos, creo, toda la noche. Estuvimos toda la noche tratando de agregarte al WhatsApp. Te voy a mandar mi número, sí, cómo no. Tranquilas. Yo voy a hacer la tarea mañana. Gracias, Nieves. Muchos besos para ti también. Siempre, siempre mis contactos y mis links están en la cajita de información, amigas. Ya tengo a muchas que me han encontrado y ya las tengo en mi WhatsApp y me han hecho donaciones, me han pedido que no diga. Gracias a todas las que me han ayudado. Gracias a ellas podemos estar conectadas hoy. Muchas gracias. En lo que pueda también. Entonces hablamos, amiga, y haces colaboración porque quiero que mi esposo abra su... su sí, nos vamos a conocer y hacemos colaboración. ¿Cómo no, amiga? Está genial. Vamos a hacer, va a ser un gran día ese. También tengo otra amiga en New Jersey. No está conectada ahora, pero hecho, deal. Lo hacemos, ya está, los dos cocineros. Y yo les voy a imprimir una camiseta con los logos de los canales y ese día va a ser un desafío. ¿eh? Van a cocinar México contra ¿De qué, país sos, Morelo contra eh? una comida? Hacemos una, un en vivo, amigas. Transmisión para los dos canales. Hecho, nos vamos para arriba. ¡Viva México! Oh, amigas, miren. ¿Qué me muestra mi niña? ¿Qué quieren ver? Estamos en la parte de bebés. Me encantan los bebés. Está hermosa la tienda, amigas, hoy. Ok, ya se hizo. El business, dijeron. Pregúntale. Los platillos de Lucy. Lucy, ¿de dónde eres? Gracias, amiga Katrina. Nos vamos a contactar, no te preocupes. Yo trato pues, de buscarte en tu Instagram. Dame tu nombre de tu Instagram para que te encuentre, Katrina. Y así le hacemos, amiga, no te preocupes. Gracias, Nieves. Muchas gracias. Au, tapé la cámara, amigas. Ajá, igual que mi nombre. Oh, Katrina. ¿Y la foto? ¿Qué foto tienes, amiga? Catrine Nieves. Ok, te voy a buscar. ¿Qué, ¿Qué foto tienes? O oh, tienes una prima, se va a cumplir, amiga, nos vamos a conocer, ¿cómo no? Sí, en, ay, sería buenísimo, sí, vénganse. ¿Cómo no? Va a ser un, un bonito día, un blog muy bonito de cocina y de amistades. Vamos, vente en el verano, así hacemos piscina. ¿eh? suena lindo, ya me entusiasmé. Ajá, me dan ganas de sanarme. Nos vamos, amiga, a pasear, vente, vente, la que quiera. Vamos a colaborar, amigas, a empezar juntas este journey. Ok, amiga, lo siento. Son tus ángeles. Ok, voy a buscar. Le dije, lo siento. Son tus ángeles, amiga. Te voy a buscar. Voy a agradecer siempre. Cuando crezcamos, porque vamos a crecer, siempre voy a agradecer a mis amigas que están conmigo desde el principio. Hagan yoga, miren. La postura del... Oh, ahí vamos, del maniquí, amigas. Miren, todo es aquí. Tu foto, amiga. Ok. Voy a buscarte. Voy a encontrar voy a encontrar. Te voy a buscar en Facebook y en Instagram. I'll found you. <laughs> I'll found you. Como Don Ramón. Aquí está Don Ramón, amigas. Con un poquito más de. Ta, ta, ta. ese es el de. Pero te voy a dar otro. Don Ramón, pero poquito. Un poquito rellenito. Un poquito rellenito. <laughs> Aquí La versión rellena de Don Ramón con unos cuantos tacos almacenados. <laughs> La que, me voy a comprar la caminadora, amigas, me voy a poner a dieta. Mis hijos, amigas, se perdieron. ¿A dónde está tu hermano? Mire mis hijos, qué malcriados. Dos nietos, ocho y tres. Ah, mira, van a ser migas con. La niña tiene ocho y el niño doce. Ajá. Sí, y a tu nieta me imagino que también le gustan, como a la mía, los unicornios y todas esas cosas. Mi hija es una princesa. Le encanta todo, eh, le encanta. <laughs> Muy femenina ella, por suerte. Qué bueno, amiga. La que tengan niñas. Bueno, no hay mucho más aquí en el Target. ¿Qué quieren ver, amigas? ¿A dónde las llevo? donde me digan sus deseos son órdenes. Yo ya me voy a buscar un carrito. Oh, los electrónicos, dice mi hijo. A ah, mi hijo es amante de los electrónicos. ¿Dónde estás, hijo? Me gustó mucho, amigas, la tendencia que hay de, de muebles para home decor. ¡Wow! Los limones, este, las plantas, los jazmines, los almohadones blancos. Está todo muy bonito. Voy a enseñarlas, voy a hacer un videito donde hago esos, esas flores de durazno bien económicas, con papel nomás así. quedan preciosas con ramas naturales de, de árbol que recojan. ¿Qué dice mi hijo? <laughs> Aquí están las cámaras, amigas, las GoPro. Las Polaroid viejas, dice mi esposo. ¿Qué dice? las instantáneas? ¿Quién no tuvo una de esas? No, son, todavía son caras, ¿no? Sí. Uh, no, están regaladas. Era, tener, a un fotógrafo. Pero acordate. ¿Te gusta? A mí también. Somos dos. A mí también me gusta, amiga. Vamos a lo de belleza. A mí también, la belleza, la cosmética. Amiga, te estoy contando a ti que te agregaste ahora. Voy a invertir mi refund, voy a abrir mi propia línea de cosméticos naturales. Así que esperen las novedades, estoy trabajando, me quiero recuperar. Primero mi operación, mi salud y si me permite la salud, porque estoy buscando maneras de poder hacer dinero desde casa, porque ya no puedo trabajar, amiga, pero hasta que me den el alta, vamos a ver si encontramos cosas de belleza. Y bueno, pero ya van a ver, voy a estar bajando video, haciendo en vivo el día de mi operación, van a ir sabiendo todo sobre mi salud. Y gracias, recuerden que siempre, siempre Judicita va a estar con nosotras, porque hay algo que nos une mucho a nosotras y es ella. Siempre va a estar. Y voy a hacerme una camiseta con, la, con su cara de ella. Amigas, estoy buscando el área de belleza. ¿Dónde es el área de belleza? El área de belleza. Está lleno de gente, amigas. Se ha venido todo el mundo. Sí. Sí, amigas. ¿A quién no le gusta la belleza? Voy a estar vendiendo eh, pestañas también, amigas. Lo que pasa que si, si, me, si me quito los lentes no las veo. Mi esposo me va leyendo, pero léeme, pa, la belleza. Aquí hay beauty. Lo de belleza, beauty, beauty, beauty stuff. Aquí, amigas. Aquí tenemos beauty. Aquí están las pinturas, de este cabello. Vamos a ver. Las voy a voltear. para la que tenga cabello rizado. Todo tipo de esta línea natural así va a ser todo lo que yo tenga en mi... De Juárez, de Juárez con frontera al Paso, Texas. Ay, amiga. Yo quiero conocer Ciudad Juárez. A ver cuándo vámonos, amiga, las voy a sacar de mis, mis hijos quieren tomar un una guerrera, nuestra guerrera Judicita. Amor, vamos a comprar, les voy a llevar a mis hijos a comer un McDonald's, un helado o algo. Vamos, amor. Vamos, tienen hambre. Vamos, voy a pagar los aretes, amigas. Vamos. Tienen hambre mis niños. Bueno, cumplí con todas las que me pidieron que cumplí con las que me han pedido que viniera a mostrarles. Vamos a seguir yendo a tiendas en en vivos. <laughs> me van a llevar presa, amigas. <laughs> Estoy, estoy, me iba sin pagar. <laughs> Me iba a ir por la salida, no iba a pagar. Iban a ver mi arresto, amigas. La noche en la cárcel, en el bote, amigas. Iba a pasar. Vas a Voy a llevar a mis hijos hoy. Tú Oh, dile, pa. Háblales. Lucy, ¿dónde es Lucy? Lucy es de... ¿O quién es del norte? Del norte. Eh, Lucy, los platillos. Lucy, ah, te hablan. si eres no norte, comen mucha tortilla de harina. ¿Ustedes? ¿Ustedes de harina? Sí, nuestra guerrera, Katrina. Judicita forever. Tengo más preguntas para ustedes en el en vivo el domingo, ¿eh? Estudien, hagan la tarea. Sí. Jordi, agarra algo porque este a mí <laughs> Mi esposo te habla, amiga Lucy. Dice que, ¿qué le preguntaste? Si eh, ellos entonces comen mucha tortilla de harina. La tortilla de maíz no la acostumbran casi ellos. Estamos aquí en la caja esperando, amigas. Este, yo me iba sin pagar, me salí, me salí. No encontré broche, amigas. Otro día vengo tranquila. Le corté aquí el baby hair se lo corté mal, pero ah, no, pasa nada, estoy linda. Amigas, em, ¿qué les iba a decir? Ah, me olvidé. El domingo tenemos el tag del esposo de Valentine atrasado. Tenemos 50 preguntas sobre mí. Tenemos, eh, estos son los aretes. También voy a comprar para mi amiga que se los voy a mandar y nos vamos ahora. mis niños quieren comer algo. Es este un día feriado y bueno, hay que sacarlos un poco. Este sí, tengo planes de abrir una línea de belleza, tengo sorpresas, ya van a ir viéndolo en futuros videos. Ahora me voy a dedicar a mi salud, amigas. Y las voy a llevar al hospital conmigo. Lindo paseo, gracias. Las pasé, ¿vieron? No, uno solo, porque vos, mi hijo quiere comprar chicles, pero luego los anda tirando la alfombra, amigas. Los tira y me los pega en la alfombra. Me dieron el día libre, hoy no limpié. Y me han pedido que mm, ayer en el en vivo que les muestre cómo limpio mi casa. Yo tenía compañía de limpieza, sí, señor. Tenía una franquicia 56 clientes. Hoy me acaba de hablar un ex cliente, pero le dije que ya no trabajo más y me dijo que me mejorara. Así que amigas, este, estoy hinchada, no sé si pueden ver mi cara. Yo ya me cansé, amigas. <laughs> Parece mentira, pero un paseíto así me cansó, pero ya me sacó. Pero ya saben que tengo un cocinero, ¿no? Mi esposo me ayuda mucho. él es un gran apoyo, cocina, Amiga Lucy, me dejaste entusiasmada, quiero conocerte, vente, nos ponemos en contacto. Amiga Katrina, amiga que se despidió, este, gracias por estar ahí siempre. Estamos en la caja, amiga. Es un en vivo y nos vamos a ir a, a, dónde podemos ir. Un IHOP, O McDonald's el hijo, cuánto salga Más barato McDonald's. Estamos viendo la opción más barata, amigas, McDonald's. Cuídate. <laughs> Gracias. Las dejo, amigas. Nos vamos a llevar los niños al McDonald's. Gracias por su apoyo, por estar ahí al 100. Vamos a colaborar. Sí, estoy. <laughs> Ah, sí, casi me ven a arrestar. Me iba sin pagar los aretes. Yo iba caminando, <laughs> y me iban a arrestar y iba a quedar grabado vivo. <laughs> El arresto de Tiffany. casi te ah, <laughs> sí, casi, de verdad, amiga, me iba. Este, las quiero. Estamos una opción barata para sacar a los niños, aunque sea. Dijera si hay pobreza que no se note. Como decía mi tía, eh, eh, que decía, no hay que mostrar la hilacha. ¿eh? y si hay pobreza que no se note. Casi, sí, beber arrestadas, amigas. Mujeres luchonas, ustedes son luchadoras como yo. Por eso hago es mi blog para mostrar la vida de una mujer en los Estados Unidos latina, este, que la vida no es tan fácil como la pintan. Este, y, que todos tenemos pruebas, ¿verdad? Pero nos apoyamos, nos compartimos y nos vamos a ayudar en nuestros canales dice María Carvajal, a mí me pasó una vez, me colgué una cartera que iba, a comprar y después se volvió. Say Tiffany Blacks. Ella quiere salir de nuestra charla. Thank you. Oh, María Carvajal dice que ya una vez salió con una bolsa, se le olvidó y tuvo que regresar a pagarla. <laughs> en serio, amiga. Menos mal que no te arrestaron, porque ellos tienen como un sistema que te están observando y te dejan salir, pero allá afuera te agarran. <laughs> Íbamos a terminar presos. ¿Ya vieron qué simpática la niña que sale en el video? <laughs> y mi niña anda por allá. Dayan, revuelve todo, mi niña. No sonó la alarma, no, a veces no suena, a veces dice, que... no sonó la alarma, dice. Ay, amiga, también te iban a arrestar. Ajá. Habla de, una vez en la Walmart también nos pasó, no sonó, amiga, vamos a pagar. Este, ay, qué cosita, qué cosa, qué cosita, amiga. Ay, gracias por habernos acompañado, amigas. <laughs> Dice María que que, María, casi te arrestan también. Qué chucho, Luis. Please. ¿Cómo? ¿Cuánto? También una vez fuimos al Walmart y Also, did you have a target circle? No. No? Okay. Sí. Hola, hola. Un poco de todo, Luis Baja. Welcome amiga, ya estamos empezadas, bienvenida. ¿Eres nueva? Suscríbete y activa la campana, bienvenida. Aquí estamos en Tiffany Blog. Cuéntanos, este amiga. Es nueva, Nosotros tenemos en vivo todos los domingos, el sábado no te pierdas la cocina, mi esposo va a estar cocinando en vivo. Sí, los platillos. Denle la bienvenida a nuestra amiga, bienvenida. ¿Cómo se llama nuestra amiga nueva? Thank you. ¿Cómo? De todo un poco. Bienvenida Tiffany blogs. Gracias. Me voy a suscribir a tu canal también para saber un poco más de ti y estamos abiertos a colaboraciones. Aquí todas nos ayudamos. Somos seguidoras de Judicita blogs y hacemos muchas cosas para ayudar a sus niños, vemos sus videos y vemos los videos de, de Judicita y los domingos yo hago sorteos. De maíz y harina te está contestando a ti. Gracias de todo un poco. Ya voy a ir a investigarte. Te cuento que el domingo voy a estar haciendo 50 preguntas sobre mí a pedido de todas ustedes. Uh, esperen que me pisan, amigas. Casi me arrestan, ahora nos pisan. O termino en la cárcel o en el hospital. <laughs> ¿Eh? Cárcel hospital, seguro. Ay, amigas, qué frío. En el hospital de la cárcel. <laughs> A ver, amigos, pongámonos un poco de seriedad. Ah. Somos gente grande. <laughs> Ay, amigos, qué frío. A ver, esperen que me perdí, amigas. Primero, la seguridad ante todo. Vamos a cruzar. Aquí está, <laughs> que dice, ya me Gracias, amiga. Activa la campana para que no te pierdas las notificaciones cuando bajamos videito o hacemos en vivo. Te cuento, el sábado vamos a tener un en vivo, mi esposo va a estar cocinando. Probablemente tengamos, seguramente, esperen amigas que me subo, una colaboración con los platillos de Mari. Y en un futuro vamos a estar conociéndonos a McDonald's en la colaboración con los platillos Sí, al más cercano. Hueles a chocolate. Riquísimo. Este. Estaré ahí. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Este, y el domingo tenemos lo que nosotras hacemos aquí es que recordamos vamos al canal de Judicita Blogs y vemos los videos. Así estamos ayudando a los niños y a Kevin y a Misael a, que sigan monetizando. Sí. Ajá. Sí, amiga. Y, y entonces les cuento a las que están llegando nuevas, que hacemos en vivos a las 6 de la tarde, hora de Utah, hora montaña. Si ustedes quieren, yo puedo cambiar el horario. En la mañana no, porque voy a la iglesia, pero me dejan saber. Los platillos de Lucy. ¡uh! Pasen por, los, por el canal de mi amiga Los Platillos de Lucy. sí, de todo un poco. Nosotros aquí apoyamos a los niños de Judicita. Era un amor, amiga, y estamos muy tristes, fue una pérdida grande, pero aquí ofrecemos un lugar para recordarla. Me voy a poner a llorar. <laughs> Yo he estado muy deprimida, amiga. Recién hoy salgo, te cuento, porque para mí fue muy doloroso. Ah, la estás viendo. <laughs> Dice que está viendo a Dayan toda femenina. Se compró su, su labial y, sabe a chocolate muy rico. Está con contenta. Y también el squishy huele. Sí, muy rico. Dice, sí, dice que te está mirando. Es muy femenina y le compré su cosmético porque estoy cansada que me use los míos, amigas. Amigas, no saben lo que me acaba de llegar en este paquete que les mostré. Gracias, amiga. Muchas gracias. Diez años de casado y nos vamos a casar por la iglesia. Van a estar invitadas. Amigas, me acaban de llegar las muestras de algunos de los que van a ser los envoltorios de mi línea de cosméticos. Pedí unas muestras sí, lo vi, gracias. Amigas, déjenme saber si les gustan los, los paquetitos. Este, me acaba de llegar unas muestras de lo, de, ¡au! ¡Uh! <laughs> ¡Ah! Sorry, amiga, las tiré. La culpa es de él. Él <laughs> se comió un pozo, amiga. Wow. ¿Qué dice felicidades, gracias, muchas gracias, amigas! Pedí unas muestras, a ver si les gustan. Estos son para, para, lo estoy tratando de abrir, pero está muy bien. Espera que se pueden volar todos. Son las muestras de lo que van a hacer algunos de los envoltorios para los um, lip gloss pero son para que, para estos paquetitos los voy a utilizar para el, para el scrap de azúcar para labial, para que te pases eh, sugar scrap. Miren, amigas, aquí va a ir mi logo, va a ser muy femenino. ¿Se acuerdan que les dije ayer que ustedes me tienen que mandar? Búsquenme en mis redes sociales Ustedes van a elegir el nombre de mi línea de cosméticos. Esta es la muestrita, tengo más y de varios tamaños, pero en este tamaño van a ir los lip scrubs. Ay, sorry, mostré el middle finger. Sorry. Sorry, amigas, fue accidentally. Aquí, ¿les gusta el color? ¿Les gusta? Sí, gracias. Este va a ser para el, para lip scrub. Sí. No, <laughs> un chiste. Ah. Dulce Tiffany. ¡Ay, ah, qué lindo! Me gustó, amiga. Sweet Tiffany. Yeah, suena bien. Sí, se me cayó el teléfono. Pero voy a hacer tengo muchas novedades, ya las van a ver. Estoy trabajando en eso, me acaban de llegar los envoltorios para los lip scrub. Sí, en inglés, Sweet Tiffany. Me gusta, amiga. Te tengo que pagar una comisión por haberme ayudado. Voy a estar mandándole a mis suscriptoras, siempre voy a sortear alguno de mis cosméticos. Tengo muchas sorpresas, pero esperen, amigas en inglés. <laughs> Ay, amiga, está accidentado este, este. este Ahí está mi niña, mira, se sigue poniendo. No, le ando poniendo esto Amiga, las voy moviendo. Vamos a la cafetera, ya llegamos, amiga. Ahí está. Huele bien la chocolate. Ay, la Didi. Ella está como la canción, mi hija está como la canción de, de Cumbia King, ¿sabes? ay, el copyright, el copyright, <laughs> a chocolate. Iba a cantar, ya iban a ponerme copyright, amiga. Para las que recién se conectan, mañana voy a estar video. se me lengua la traba. Voy a estar bajando video de cuánto me pagó YouTube. Que no es nada. Ah, Bienvenida un poco. Gracias, amigas, por ser tan cálidas y darle la bienvenida a las nuevas suscriptoras. Son tan tiernas también. Sí, amiga, te vamos a apoyar. Aquí somos todos canales chicos y nos estamos apoyando. Antes de que llegaras estábamos hablando de las colaboraciones. Si miras mis videos anteriores y mis en vivos, estamos abiertos. Acabamos de negociar con la cocina de Lucy para colaborar. Aquí todas vamos a empezar juntas y algún día nos vamos a conocer físicamente, amigas, porque tenemos una madrina que es Judicita, ella es el motivo de unión de nuestro canal, gracias a ella, que es nuestro ángel, nos conocimos y ella va a estar siempre ayudándonos desde el cielo. Sí, amor. Sí, amiga, vas a poder. Nosotras te vamos a ayudar. Yo voy a nombrar tu canal y las voy a referir. Y van a poder, amigas. Estamos en Madonna Sí van a poder, mis amigas. Vamos a ayudarnos a hacer colaboraciones. Ya vamos a hablar de eso. Aquí todas nos vamos a ayudar nos vamos a conocer un día físicamente, todos los canales juntos y a celebrar. Y ojalá se me cumpla el sueño de conocer a los hijos de Judicita. ¿Dónde está la cola, mi? Siempre con nosotros, la guerrera. Bienvenida y espero que nos sigas acompañando. Aquí estamos todos. Qué lindo, amiga. Hoy fue un día muy bonito. Gracias a ti. Y, ayudemos a nuestra amiga de los platillos de Lucy. Vamos a, colaborar todas con todas. Tenemos que contactarnos por email y tener nuestros WhatsApp para poder comunicarnos, amigas, en privado y planear algo. Estamos abiertos a, colaboraciones. Oh, ok. Em, son a las 6 de la tarde de Utah. Entonces, amiga, nosotros llegamos en la mañana, comemos, descansamos, me arreglo, me pongo guapa para ustedes. A las 6 tenemos el domingo el, en vivo y el sábado, este sábado vamos a tener, eh, vamos a, a tratar de planear la colaboración contigo, Lucy. Nos vamos a contactar para que mi esposo y tú puedan hacer ya sea por video, intercambiar video una colaboración y empecemos a crecer todos juntos. Van a cocinar o ahí arréglense ustedes. <laughs> y gracias, amigas. Siento una energía muy positiva. Ustedes son algo muy importante. Los lentes no les deja ver mis ojos. Les prometo que, que me voy. Ya fui al oculista la semana pasada y me mandó, me recomendó mis lentes Voy a tratar de encargar en una página web unos lentes blandos que hay. Ah, muchas gracias. Se hace lo que se puede. <laughs> Hago lo que puedo. Si ves mi video de hoy, no estaba. Es el maquillaje, amiga. Tengo que hacer este mm, tutoriales para que se maquillen, chicas. Yo estudié un curso de uñas acrílicas te cuento este, de todo un poco que yo, eh, mi esposo está sin trabajo y yo estoy enfermita, tengo una operación el 26 y estoy buscando maneras de ayudar a mi esposo a hacer dinero y hago unas manualidades que ya te voy a mostrar y las tengo a la venta. Búscame en mi Instagram y en mi Facebook, siempre tengo mis links para que los compartas con tus amigas. Tengo un GoFundMe también para mi hermanita que tiene cáncer y para ayudarla a crecer su negocio de bolsas femeninas. Y mm, ahorita este, me operan la semana que viene y quería, estoy poniendo a la venta. Las amigas aquí me han dado, me han dado el tip. Pedirle a ellos primero y después yo y mis amigas me han dado la idea porque les ha gustado lo que hago de de que ponga la venta y el precio en, mi Instagram y mi Facebook. Así que la que quiera comprar, este, son productos para poner tus cepillos de maquillaje. Ya te los voy a mostrar, ya irás conociendo. Búscame en mis redes sociales y apoyame compartiendo, dando like, mirando mis videos. También te invito a pasar por el canal de Judicita para que ayudemos a los niños a que sigamos viendo sus videos y puedan seguir monetizando. sí, amigas, gracias, es lo que siento, que Dios está conmigo y me va a ayudar, es cierto. Lo de siempre. Amigas, estoy tratando de leer. Ok. Thank you, amigas. Y ustedes me ayudan mucho también. Las quiero. Nos va a ir muy bien a todas y voy a estar bajando videíto del hospital, de la operación. Por suerte, recién la semana pasada me activaron los en vivos, así que fue una bendición poder estar en contacto con ustedes. Estuve sin internet, amigas. Este, y, y sabes que una amiga me donó, me prestó, porque le voy a devolver con mi refund. Gracias, muchas gracias ustedes también son muy lindas. Y, entonces pude comunicarme con ustedes porque querer es poder. Y la me gusta mucho lo que dice la bandera de Brasil, la unión hace la fuerza, a unión falta fuerza, so, la unidad hace la fuerza. Multiusos, no sabes todo lo que sé hacer. Se perdieron amigas porque no saben. Voy a bajar un video para que vean cómo hice el cumpleaños de mi hija sola. Hice todo, todo. Mi esposito me ayudó. Les voy a bajar video de cómo hice el cumpleaños de mi niña. Hago tortas de fondant, hago cake de fondant. Hice muchos cursos, amiga, pero ahorita mi salud no me deja. Pero dije, tengo que hacer algo que no me esfuerce mucho porque cuando arroyo el fondant me duele mucho mi seno, porque parece que tengo cáncer en mi seno, amiga. Entonces, solo de, me distrae la cabeza también, la creatividad. Ahí va, así es, el que no arriesga no gana. ¿Eh? No pain, no gain. Coca. No pain, así dicen los americanos, no pain, no gain. tenemos que sufrir un poco. Mi hija, eh, no quiero decir porque el domingo es 50 eh, preguntas sobre mí. Voy a contarles. Eh, en el 2013 abrí mi canal y recién ahora lo moneticé. Es un camino de muchos años que está dando sus frutos. Oregón. Voy a visitarte, amiga, te lo prometo. Me voy a suscribir cuando esté en un ratito hoy a la noche. Viva Oregon y quiero conocer Oregon. Vamos a hacer una colaboración, amiga. Nos estamos viendo y te espero en mi canal. Nos vemos. Muchos besos. Las voy a dejar, amigas, porque vamos a comer y Ustedes también tendrán que hacer sus cosas. Ya saben. Ay, me quedó mi soda. Esperen, amigas. Mi, esposo me dejó mi soda. Le voy a poner tantito más. Amigas, las voy a despedir, pero no sin antes recordarles que mañana voy a estar bajando un video Suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana de notificaciones para no perderse más de mis lindos videos. Y aparte, voy a estar bajando video de cuánto me paga YouTube, cuánto he monetizado y mm, tenemos el sábado, mi esposo va a estar cocinando, posiblemente con una colaboración con Lucy, los platillos de Lucy. Visiten a mi amiga también y nos vamos a estar poniendo en contacto con la ganadora de ayer para enviarle sus cosas. Voy a estar bajando video de mi internación, así que tenemos mucho en Tiffany Vlogs. Las quiero mucho. Besos grandes, digan bye. Bye, amigas. Thank you por haber estado con mi familia en el día de hoy. Nos vamos. Bye. Pasen lindo. Gracias por acompañarnos. Besos.